Vipi mtazamaji wa Stein TV? Siku ya leo Stein TV tuko na moja kati ya wasanii wa singeli hapa nyumbani Tanzania na tunataka kupiga story nyingi sana kuhusiana na mziki wa singeli na namna ambavyo mziki wake yeye unakwenda. Habari yako? Ah, safi dada yangu. Mzima? Namshukuru Mwenyezi Mungu mzima wa afya. Ya, sijui wewe mwenzangu. Mi pia niko poa. Kwa ambao hawakufahamu sasa na wanakutizama saa hii, uambie wanakufahamu kama nani? Uh, kwa jina naitwa MC Kidu, ni msanii wa singeli, napatikana Mbezi, Mbezi juu, mtaa wa Godista. Yeah. Mbezi juu, mtaa wa godista Em, tuambie Kidu, huu mziki wa singeli kwa jinsi ambavyo wewe unautafsiri lakini pia kwa namna ambavyo umeanza mpaka kufikia sasa hivi. Ehe, ulianza katika mazingira gani na watu walikuwa wanakupokeaje? Uh, nikisema kwamba mziki umeanza katika mazingira gani, mziki wa singeli umeanza umeanza mbali sana, alafu pia mziki wa singeli ulikuwa unaona katika mziki, yani ukizungumzia mziki uliokuwa una heshima, mziki wa singeli. Pia tunashukuru Mwenyezi Mungu, kaka zetu kina Msagasumu wame, wameupa heshima huu mziki wa singeli mpaka kufika hapa, tunawashukuru sana wao. Bila wao mziki wa singeli usingekuja hapa, wamepambana sana mpaka sasa hivi nafikia hatua kina Diamond nao naimba singeli, kina Harmonize wanaimba singeli, ni jambo la, la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana yani katika miziki, miziki yote Singeli ndo ulikuwa unaonekana mziki wa mwisho. Na, nafikiri mpaka sasa kuna watu wachache sana wameweza kubadilisha kwamba ni mziki ambao unatakiwa kuwepo, umebeba asili yetu, lakini pia kuna watu hawajabadilika, bado wanauona mziki wa wauni, labda ni kwa sababu ya muonekano wa watu ambao wanakuwa wanaimba. Hilo pia inachangia, hilo pia inachangia, ila naamini ni asilimia ndogo sana kila mziki unajua hata bongo flava na kuna wale wapo wengi nao na wameutoa kwenye ule mziki. Sasa unaona hata mapiano. Mapiano sio asili yetu. Umenielewa? Ukija kuniwasilia mapiano pia sio mziki wetu. Si mziki wetu ni bongo flava. Umeona ila sasa hivi wanaiga hadi mziki wa South Africa. Kwa na singeli pia kuna wale wapo ila sio wengi sana. Wengi sasa hivi wameelimika wameelimika wengi sana zaidi. Okay, sasa hebu tuambie kwa upande wako mziki wa singeli ulioanza katika mazingira gani? Kwa upande wako kwenye mziki wako ulianza kwenye mazingira gani na ulikutana na vikwazo vipi labda wakati unaanza mpaka kufikia sasa? Uh, ah, ah mi nimeanza mbali sana mziki wa singeli kwa sababu mi pia nilikuwa mwana hip hop, naimba kwanza hip hop. Kwanza huko nyuma nilikuwa nafanya napiga piga biti, si katika familia yetu, mimi mimi na baba mdogo zangu wote tumeanza kipindi tupo Songea mkoa, na mimi ni mtu wa Songea Mkoni. Ehe. Tumeanza huko yani tulikuwa tunafanya mambo mambo yani kipindi hicho singeli ilikuwa bado. Ilikuwa bado kabisa. Na hata mziki haujulikane kama utaitwa singeli. Tulikuwa napiga piga hip hop, mimi nilikuwa napiga piga beat. Wale ndugu zangu wanachana nikajaga huko daa kwa babangu. Ndo mambo ya singeli yalikaanza. Ndo ikatokea hivyo nikawa najifunza jifunza, nikakutana na ndugu yangu Mkongo, nikakutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Bi Blanco, wao ndo wakasema, mdogo wetu, kwani sasa usibadilike ukaimba singeli? Maana ni si ni kundi compound, compound ni muunganiko. kwa Mko wangapi? Tupo wengi. Na wote mko Dar es Salaam au ndo huko mkoani? Ah, wote wapo hapa, ila sasa hivi kila mtu anafanya mishe zake. Tupo wachache kwa sasa hivi watatu hivi. Eh. Kwa hapa da. Eh, tupo hapa watatu. Sawa. Na pengine ulianza huu mziki ukiwa unasoma au tayari umeshamaliza shule? Ah, huu mziki nimeanza tangia nikiwa nasoma shule ya msingi. Ndo nimeanza mziki. Darasa la ngapi? Huu mziki singeli kama singeli nimeanza nikiwa darasa la kitu kama la tano la sita, kwa sababu nikisema singeli nimeanza darasa la kwanza, singeli ilikuwa bado kitu mm -hmm. darasa la tano la sita la saba ah, la sita ni la tano ndo singeli nilianza mimi, alivyokuambia nilikuwa naimba imba bongo flava, ila mziki nimeanza muda kwa hiyo mwisho wa siku nikawa na bemba hip hop, nikatokea tu kumpenda kupenda mziki wa singeli ndo nikaingia huko. Ni nani ambaye labda alikuwa anakuvutia wakati kwenye umri huo sasa wa kuwa darasa la tano, la sita, la saba, wakati unaanza sasa kutamani kufanya ukawa unathubutu, ni nani ambaye alikuwa anakuvutia zaidi? Okay, kipindi hicho nafanya hiyo mambo hayo, ilikuwa mziki upo ni mziki mmoja ilikuwa bakola mziki ule wa speed ile, eh, unajua ule mziki wa kukimbia ile. Eh, kipindi hicho ndo alikuwa anatamba tamba sana MC Zomofan mi ndo nilikuwa napendaga kumsikilizaga sana MC hizo. kwao, hiyo na mimi nikaenda nikaenda nikaenda, watu wakanambia mdogo wangu badilika. So unaona wenzio na msaga sumu wanaofanya wanavyopiga mashow, kwa sababu ule mziki sasa ilikuwa mtu bar aweza akakuita au club aweza akakuita eh. Kwao hiyo nikaenda nikaenda nikawa nabadilika badilika na wasikiliza sikiliza. Kipindi hicho kina Meja bado bado kabisa, kina msaga sumu tulikuwa nasikiliza sikiliza mpaka mziki mpaka mimi nikaa sasa na mimi nipo kwenye mziki wangu wa laza. kwao ndo kaanza kufanya kazi kama hiyo. Wazazi wengi wanaamini mtoto anapoanza kufanya kazi za sanaa sana sana muziki labda na uigizaji, kama wa kike ataambiwa kwamba utabeba mimba, hautatimiza ndoto zako, ni bora usome, achana na hivyo vitu. Kama ni wa kiume utaambiwa labda uh, unaenda kuwa mvuta bangi, hautosoma, hautomaliza shule na vitu vingine kama hivyo. Kwenye familia yako ilikuwaje? Walilipokeaje suala lako la kusema kwamba mimi jamani, ninaimba, ni msanii? E, hilo ni kweli hiyo ni kweli, mzazi yote lazima kwa mwana, yani mzazi ana haki ya kumkataza mwanafumua mzazi mwana nini nani mtoto wake. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi naishi na baba, naishi na baba yangu, tupo hawa wawili tu eh. Kwa mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu, baba yangu mimi nimuelewa sana japokuwa kuna vitu fulani zamani alikuwa ananipinga pinga sana, ila baada ya kuona jitihada zangu, mara leo ngoma zangu zinapigwa redio, kwa akapata ile morali. eh, bwana damzeni, nimeishiwa bwana na shida na elfu ishirini niongezee mzee ananisikilia kwa sababu kuto kuniona mimi mwanae nimepambana, kwa sababu ashanipeleka hadi gereji. Mimi yangu ni fundi okay. fundi gereji, kanipeleka gereji. Ah, nikakimbia nikaona sielewi, nikamwambia bwana mzee, mimi gereji siele, sielewi, acha nipambane huku. Kwa hiyo sasa mzee akanikataa, akaniambia wewe sasa utakula huko huko mziki wako. Kosa baada ya kuona mimi na huku mara huku mara vile mara hivi mara nakuta posters leo nipo na msanii huyu mzee, watu wakaambia bwana msaidie udogo, anaweza mbeleni akakusaidia, mbona na kitu kwa mzee wangu. Sasa kaamua kujirudi. Ndugu na marafiki walilipokeaje hilo? Kwa sababu kwa baba ilikuwa ngumu mpaka kuja kuanza kuona eh, effort ya kile ambacho nakifanya, akaona okay, inaweza ikaenda mbali zaidi, inaweza mwanangu akafanikiwa. Ndugu na marafiki na majirani na watu wengine, ilikuwaje? Walilipokeaje hilo? Uh, ah, mimi kipingamizi ni babangu, mi ndugu zangu wote ndugu zangu wote wanapenda sana, kwa sababu mi ndugu zangu wenyewe ndio wao hawa, shirika moja yani wanapenda sana. Hata ni bwana, leo nina show sehemu fulani, wanakuja hata nikiwa na shoot video nakwambia sisi tunakuja na sisi kucheza. Shangazi zangu yani wote humo humo ni baba yangu tu ndo alikuwa kidogo ile anakaza kaza, ila sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu ipo fresh. Umezungumza kuhusiana na show, labda kuna show yoyote ambayo umeshawahi kuipiga kubwa na ina historia kubwa sana kwenye maisha yako, ni ipi? Uh, show nimepiga nyingi, show nimepiga nyingi. Zimekulipa vizuri? Eh, show nimepiga nyingi, show imenifanya nimeenda Zanzibar, nimepiga show kubwa, nimepata hela kubwa hata sikutegemea. Yaani show nime mpaka mpaka nyewe kufika hapa. Namshukuru sana Blaza kwa sababu aliniona tukakutana kwenye harakati, akasema mdogo wangu na kitu. Ipo siku nitakutafuta. Okay. Ya, pia namshukuru mwenye kwa sababu haya mambo ya muziki mpaka kuja hapa mimi ni muziki huu. Bila muziki mimi nisingekujua dada, naye usingenijua. Kwa hiyo na, na, na, yani nashukuru sana Mungu. Nikisema kwamba nimepata sio mahela ma, ma, makubwa, hamna. Nashukuru Mungu nimeongeza watu na na watu wananipambania kama hivi mpaka kufika hapa, ni nguvu ya mziki sahihi. Dula Makabila alishawahi kusema kwamba hakuna msanii yoyote ambaye anamiliki vile ambavyo anavimiliki kwa upande wa Singeli. Wengi wengu, uh, wengi wenu mmekuwa hamna mafanikio na anasema kwamba hakuna mtu ambaye anamfikia kwenye swala la mafanikio mpaka pale ambapo alipofikia. Wewe unaichukuliaje hiyo? Ah, ukisema hivyo unakuwa unakosea. Unajua tunaita ushamba wa kuonesha mafanikio yako, labda mimi na Kigali Umeona, huo ni ushamba. Kuna mtu mwingine ana mali dada yangu, ila apende kujionesha onesha, kwa sababu haina faida. Ukinionesha hiki kitu ulicho nacho kitanisaidia nini mimi? Umeelewa? Sasa ile pana ana, ana, ana, ana bado mlimbukeni tuseme sababu ni ushamba. Kila mtu ana mali kama gari, mbona wasanii wengi wana, wana mali eh? Mbona Meja ana gari? Mbona Sholo Mwamba anapiga show anatembea na rais? Ushawahi kumwona akiongea ongea mambo mambo bwana wewe sini? Na anapiga show yule. Show nyingi tu. Ila uwezi kumkuta akiongea bwana hivi na hivi mimi sina ni ah. tumezungumzia swala la la ushamba ulimbukeni, kuonyesha vile ambavyo umebarikiwa kuwa navyo, kwa sababu kuna wengine wanavyo, lakini pia hawaonyeshi kwa mashabiki au kwa watu wao karibu kwamba wanavyo. Sasa ku, kuna namna moja ama nyingine, mtu anapokuonyesha kitu kwamba anakimiliki eh, anakuwa na namna ngapi, labda mbili tatu mpaka na zaidi. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema kwamba anaweza kaonyesha mashabiki kwamba mziki unamlipa mziki unamfanya anaweza kuendesha maisha yake na vitu vingine, lakini pia kuonyesha mali na vitu ambavyo yuko navyo ni namna ya kumuinspire yule ambaye ana ndoto kama yake kumuinspire mtu ambaye anapambana anafanya kazi kwamba kama unapambana kweli unaweza ukavipata sahihi si kwa upande wako ukianza kuniambia kwamba ni ushamba imekaje ah, ah. Wewe unaweza ukasema bwana, mimi mziki umenipa kitu fulani, ila sio useme kwamba oh, wasanii wasanii wengine hawana mafanikio kama wewe. Nani? Yeye yeah, anayeonyesha ya kwake. Sasa ili yeye yeye itakuwa asemee, jamani, mimi mziki wangu mpaka kufika hapa nina kitu fulani na kitu fulani, so useme kwamba eti huyu huyu hapa ana kitu fulani. Lakini mpaka amezungumza, pengine ana fact tayari, ameshazunguka kwenye kwenye sehemu ambazo wasanii wenzio wanaishi wa singeli, aina ya singeli, mziki wa singeli, ameshaona mimi nina kitu fulani fulani, ana anaishi maisha fulani hivi ya chini sana. Sio kweli, kuna watu wana maisha, mbona waongei? Sio kweli. Sawa, tuzungumzie ngoma zako. Ah, mpaka um, saa hii tayari tuna ngoma ngapi ambazo zimekuwa released YouTube na zile ambazo tunazo benki huko ndani? Kwa sasa hivi YouTube na ngoma kama nne tano, ila ngoma zilizokuwa nazo nyingi sana, zipo nyingi sana, bado sijazirekodi zingine. Yani idea zipo nyingi sana, ila kutokana sapoti, unajua ukitaka kufanya kitu kikubwa lazima naye upate kitu kikubwa. Mziki sasa hivi, mziki ni pesa, biashara. Mziki ni biashara sasa hivi kwa unavyoenda bwana bwana producer bwana hivi na hivi. Na wewe wewe ukitoa ukitoa chochote kitu ni hata kufanya kitu kikubwa. Umeelewa? Uzuri sasa hivi studio zipo nyingi. Unaona studio zipo nyingi sana. Kwa hiyo ngoma zipo nyingi, kikubwa ni support, tupate support ya kutosha ili tuweze kufanya ngoma. ngoma ipo ya kutosha, nyingi idea zipo, kila siku tunaandika ngoma na tunafanya vitu vikubwa. Na imani ndio ukipata nikipata support ya kutosha tafika mbali. Kwa sababu mimi nipo na rafiki yangu, ananipambania rafiki yangu naye ana familia yake yeye anachokipata na mimi nakipata, tunaongeza, tunaenda studio, tunafanya video, ila na imani tukipata support ya kutosha tunafika mbali. Sawa, kuna album EP ya Mabantu University ambayo imetoka hivi karibuni na kama wiki mbili hivi nadhani. Ngoma ya kwanza inaitwa Muhuni na ina mahadhi ya singeli kama mziki ambao mnaufanya ninyi watu wa singeli. Ile ngoma inazungumzia muuni ambaye akipenda anapenda kweli hazingui, yani utazingua wewe wewe sijui kama umeshapata kuisikia hiyo ngoma na kama hujaisikiliza ukipata muda pia sikiliza. Uh, nataka uniambie ni kweli muhuni akipenda anapenda kweli? Uh, kwa mtazamo wake anavyoona, kila mtu akipenda anapenda kweli. Hata wewe hapo kama mume wako ukiamua kumpenda mtu wako nampenda kweli. Okay. Yeah. Kwa hiyo kimtazamo wake anaona Muuni akipenda anapenda kweli. Lakini kwa nini asingeimba kwenye nyimbo nyingine za Bongo Flava za kawaida tu, amekuja kuimbia kwenye iko kipande cha Singeli kwamba Muuni penda anapenda kweli. Alafu pia kuna ngoma nyingi za watu wa Singeli wanazungumza hilo swala kwamba na huku mtaani tunakoishi kwenye mazingira ya Uswahilini wanakuwa wanasema kwamba Muuni akipenda anapenda kweli na yuko tayari kugaramia kwa chochote. Okay, ukisema Muuni akipenda anapenda kweli, ipo tayari kugaramia Muuni ni ule mtu fulani hivi, yeye kazi hataki, muda yani muda wote mtu wa kushinda maskani. Hasa mwanamke anataka labda hela, hela ataipataje kati mtu wa kushinda maskani? Eh. eh, yani yani tuseme yani hiyo ni idea tu kama idea zingine, sio kama kweli. Kila mtu akiamua kupenda anapenda kweli, hata wewe hapo ukiamua kumpenda mpenzi wako unampenda kweli, sio kwamba eti ndo muuni peke yake ameandikwa akipenda. Hizo hiyo ni idea tu kama idea zingine basi, ila mimi sana Okay, ngoma yako ipi ambayo ina mafanikio makubwa na pengine imeenda viral sana kwenye mitandao au kwenye mitandao ambayo tunatumia kuisikilizia miziki. E, mtuambie ni ngoma gani ambayo imekupa mafanikio na viral? Okay. Kuna ngoma yangu naitwa Nitaona. Nitaona ngoma ngoma fulani, ngoma ni ujumbe, ngoma kali sana. Ya, imenifanya mpaka hii nahisi ngoma ndio imenifanya mpaka nimekuja kufanya leo interview hapa. Blaza ananipigia simu mdogo wangu moja mbili tatu. Yeah, nashukuru Mwenyezi Mungu. Ngoma nitaona ni ngoma kali sana, japokuwa video kidogo ilinyimwa sana nila video, yani nitaona bonge la ngoma. Mimi nataka tuulize swali la mwisho producer na wa, waandaaji wa kazi za filamu na muziki wamekuwa wakilalamika sana kwamba nyinyi mnapata kikubwa kuliko wao. Yaani unaweza ukaenda ukalialia ukapunguziwa bei, lakini mziki ambao unaufanya uh, ukishaanza kuupandisha kwenye hizi mitandao za kusikilizia muziki unakuwa kulipa pesa nyingi sana, kwamba wao wanakuwa hawafaidiki. Una maoni gani katika hilo? Hilo ni kweli, halifichiki. Mimi nitakuja kwa brother Isa, bwana brother, da mdogo wako na shilingi elfu hamsini bwana, naomba unirekodie. Sawa, mimi ni mwandishi ila yeye ni ndo kila kitu, yeye ni producer na uproduce mpishi wa ile ngoma, yeye ndo anafanya pale ngoma na ilemba. Mimi nitampa elfu hamsini huyu brother, atanitolea ngoma kali, Kumbuka ile ngoma nikishaichukua mimi nitaipambania. Unajua maproducer na madirector wanaopata hela nyingi sana ni madirector ushinda producer. Kati ya producer ndio wanaofanya mziki ukaupenda, da director ukashuti video. Unalijua hilo? Hilo ni kweli, swala hilo ni kweli. Ila ndo wanasema kila mtu atakula urefu wa kamba yake. <laughs> Kwa nini cha kumwambia director Isam? utampa ile shilingi elfu hamsini ya kurekodie video <laughs> mi na mnaelewana siwaje au bure anajua mi mdogo wake au bure ukisha ukishafika mahali fulani hivi kiwango fulani levo fulani kwenye mafanikio fulani utaanza kusema uh, tutaanza kuona Isa analalamika mitandaoni bwana ile nilifanya mimi ya kunilipa eh Ah, um, na nikisema kwamba ndamlipa blaza Isa, mimi sina pesa kumlipa blaza. Yaani mpaka mtu anaamua kukusaidia ajiangalia kitu chote chako wewe, ila mtu anaamua tu kukusaidia kama mtu. Mimi sasa hivi anajua blaza, sina maisha mimi mwenyewe naunga unga ili mradi nifikishe nitimize malengo, ila Mwenyezi Mungu akijalia hapo mbeleni tumezikamata do, fly mwenyewe. Kwa hiyo ni ahadi. Hiyo ni ahadi. <laughs> Basi sawa. Em, tu, tu, tu, tu, kuhusiana na muziki wako, wape mashabiki nafasi, zungumza na mashabiki wako, waambie watarajie nini, wategemee nini na kwa kiasi gani ili kuwaletea vitu vizuri zaidi? Uh, bwana <clears throat> yani mpaka ninavyoongea naye sasa hivi nimeachia kazi, tumeachia ngoma mbili. Kuna ngoma moja kolabo inaitwa Mume wa Ndoa, kuna ingine ngoma yangu nimesimama mimi kama mimi inaitwa Tusidanganyane. Pia hiyo ngoma Tusidanganyane ni collab tumeshafanya video hiyo, tusidanganyane. Fanya kolabo na nani? Nimepiga kolabo na kijana mmoja mtaani anaitwa itu Master ya yeah, mdogo wangu. Hauna kolabo kubwa tofauti na hizi ndogo ndogo ah. ambazo zinaweza zikakupush mbele zaidi? kolabo kubwa ndio hiyo nilopiga na Manifongo, ila siku okay. sikushughulika hata maswala video, maana kidogo alikuwa yupo yupo bize bize. Akaniambia mdogo wangu, nikiwa nikishakuwa free nitakushtua. Ni ngoma mwaka jana ina mwaka sasa hivi, la kaniambia tulia. Sasa unajua tena kaka zetu na mambo mengi, ah, nikaamua tu kuiwe eh, nikaamua tu kuiweka kwanza peni niangalie mambo mengine. Kazi zipo nyingi, YouTube zipo, ni audio pia na ngoma tena kama tatu nimeziweka peni bado naachia hii awamu kwa awamu. Unajua so, maisha yetu ya kuungaunga eh basawa ebwana tulikuwa na msanii wa singeli hapa nyumbani Tanzania, anatokea Goba hapo bwana, anaitwa Kidu, sio? MC Kidu. MC Kidu na amezungumza vitu vingi sana kuhusiana na collab yake ambayo iko tayari, lakini pia video, anamsubiri mchizi akae fresh apate muda ili aweze kufanya kutoa kitu, lakini pia ametoa ahadi nyingi sana kwa mashabiki, waendelee kutulia, waendelee kumsubiri, ana kazi nzuri, anakuja, vitu viko vizuri, vitu vimepikwa kweli kweli. E bwana Kidu, ni kuache utupe laza kidogo. Shida ina shida. <clears throat> Ye baba, hatari hatari hatari hatari. anikiwa ah, ni mimi hapo MC Kidu, ah, mtoto wa kompaundi, najua huoni navyoteseka mwezio, naumia siponi, utaniua mwezio, kondoka rudi asubuhi, umekasirika Hey, nakutania winjoi unakasirika hivi. Kwa nini ukumbuki? Unaendekeza tuchuki, lugha chafu, matusi, bora ungenipiga kibuti. Hivi kwa nini ukumbuki? Unaendekeza tuchuki, lugha chafu, matusi. Go baby go, go baby go, go baby go Bebe go hatari sana. E bwana, thanks so much. Karibu sana ki. Asante sana dada yangu, nashukuru sana. E, karibu sana Stein TV, karibu sana Stein Radio. Nashukuru sana dada yangu, Mwenyezi Mungu azidi kukupa moyo, uwe na moyo huo dada yangu. Pia nashukuru sana wote kwa support inaonegea mdogo wenu mpaka kufika hapa. Sina cha kuwalipa, ila Mwenyezi Mungu na imani atawafanyia wepesi, mtazidi kusonga mbele. Amina, amina. Mimi naitwa Catherine silvester na hii ni stain TV. Thanks so much behind the camera yuko uh, director Isa, mtukutane wakati mwingine.